O Poder Executivo está com toda é, satisfação e colaboração junto a vocês do, do assentamento para a gente fazer a diferença. Você pode contar porque essa parceria vamos é, juntos é, abrir espaço para um novo desenvolvimento para a CAG e para o assentamento. E eu quero agradecer a todos vocês né, e falar para vocês que era é para capacitamento, estou de braços abertos. Vocês sejam bem-vindos e muito obrigado.